saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! No vídeo de hoje vamos jogar Tekken Tag Tournament! Vamos escolher Paul Phoenix e Lin Xiaoyu contra Lei e Jack 2 e ação! Vamos lá! Tag Battle Fight! Esse é de longe o arcade que eu mais joguei no fliperama. E toma! <laughs> e vamos pro próximo! E agora Roger e Gunjack! Isso! Ah, nós já jogamos o Tekken 3. Se você perdeu, o link vai estar tá aqui no card. Confira a playlist. Toma! <laughs> Próximo! E agora, Baek e Brian. Tag Battle. Fight! Ah, desgraçado! Solta aí! Toma! E agora, Ed Yoshimitsu. <laughs> Ah, esse manja dos Paranauê. Tag <laughs> battle. Fight. Paranauê! Ha, dançou. E agora, Ganryu e Michele. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. <laughs> que beleza! <laughs> Vamos pro próximo! E agora, Wang e LOL. Tag Battle fight. Eita! Trocando! Vai, vai, vai, vai, vai! Chuta! Ah, já era! E agora, Kazuya e Heihashi! Bora! Tag battle! Fight! Ah, maldito! Vamos, mineira! Deu uma lição nesse velho chato! Já pro chão! <laughs> e agora, vamos para o chefe! Vamos! tag battle. Yee-toma! Bye bye bye bye bye bye! E é isso aí, conseguimos! E é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Volto com sua presença no próximo vídeo. Se quiser mais vídeos como esse, não esquece do like. E até a próxima!